منها إقامة الحدود الشرعية لأن الإنسان إذا عرف الزاني إذا عرف أنه سيقام عليه حد الزنا ومن فعل جريمة اللواط يعرف أنه سيقتل هل سيفعل هذا؟ أبدا سيمتنع ولذلك الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة حياة للفاعل والمفعول حياة الفاعل والمفعول للفاعل يمتنع عن الفعل والمفعول يسلم من من الفعل